gatazka egon zitekeela bistakoa zenez, nik neuk salatu nuen etika batzordean. Nik neuk ipini nuen etika batzordea kasu honen gainean. Legebiltzarkide bezala, gobernuaren lanaren gaineko kontrola egiteko ardura daukadalako besteak beste. Lehen esan bezala, etika batzordeak 2008 biko urrian argitaratu zuen ebazpen hori, baina ebazpenak berez 2008ko ustalaren hogeiko data du. Eta bederatzi egun geroago, ustalaren hogeita bederatzean, nire arridurarako pedreiraren abokatuaren e-mail bat jaso nuen legebiltzarrean daukadan helbide elektronikoan. Nire arridurarako diot, etika batzordeko kideek lan horretan jasotzen duten informazio guztia sekretupean gordetzeko obligazioa daukatelako. Besteak beste, salatzaileen anonimotasuna bermatzeko obligazioa dute. Hau da, teorian behintzat, ez pedreirak, ez bere abokatuak, ezin zuten jakin ni izan nintzela etika batzordera jo egin zuena. Argi dago etika batzordeak ez zuela obligazio hori bete, ez zuen nire anonimat anonimatoa eh, babestu, eta horren ondorioz, pedreiraren abokatuaren mehatxu argi bat jaso nuen. Epaitegietara eramatearekin mehatxatu egin zidan, pedreiraren kontrako ebazpena publiko eginez gero. Are gehiago, olatz gara mendiza etika batzordeko buruak, mehatxu horren berri izan zuen lehenengo momentutik bertan abokatuak niri bidali zidan imeila kopian garamendiri berari ere bidali ziolako. Nik ez dut honen inguruko baloraziorik egingo. Gertatu dena kontatu dut, hori besterik ez, eta egiaztatu kasu honek erakusten duela, etika batzordeak ez dituela ni bezalako salatzaileen eskubideak babesten.